Çarkıcı Seren Serengil'in evinde çalışan Özbek bakıcı o iddianın sahibi. Bugün siz kutgan ve siz ayni onda qiziqayotgan video. Ushbu vaziyatda o'zbek ayol aybdormi yoki o'zbek ayolni uyida ishlatgan turk ayolmi aybdor? Demek video davomida aynan sizni qiziqtirgan savollarga cevap olasiz. Aziz yurtdoshlar, videoda qoling. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiyev buni doim aytganman va siz ayni onda max madiyev kanaldasiz ba'zi bir insonlar e, norozi bo'lyapti ya'niki kanalingni uzoq reklama qilasan laykni juda uzoq so'raysan deb o'shaning uchun juda ham qisqa qilib o'tib ketaman ushbu video boshqalarga tarqalishi uchun boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun atiga bir dona layk va agar mehmon bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilgan bo'lasiz bo'ldi demak videoni boshlaymiz videoda hozir ko'rdinglar sizlar yana ham tushunishinglar uchun bir video qo'yib beraman albatta hozir buni faqatgina turkiyadan emas balkim amerikadan rossiyadan o'zbekistondan ko'rayotganlar bor ular uchun ham qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman va vaziyatni umuman qilib tushuntiraman sababi bu ish e, ancha cho'zildi bu narsani har birta seriyalarini o'zim kuzatib bordim o'shaning uchun aynan sizlarga ham tushuntirish uchun e, o'shaning uchun aynan sizlarga ham tushuntirish uchun tushunarli bo'lishi uchun Ushbu videoda qolishingiz kerak va qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Uf, tushuntirish ish juda ham qiyin bo'lib ketdi. Demak, ushbu videoda tomosha qilamiz. Marhamat. magazin dünyasından da şok eden bir iddia var sırada. Şarkıcı Seren Serengil'in evinde çalışan Özbek bakıcı o iddianın sahibi. Seren Serengil'in erkek arkadaşıyla birlikte kendisini sende koronavirüs var diyerek dövdüğünü ve ormana terk ettiğini ileri sürdü. Suç duyurusunda bulundu Özbek bakıcı. Seren Serengil ise o iddiaları yalanlıyor. Dedim ki buna buradan gidersen şimdi yani hani buradan gittiğin anda bir daha bu eve dönemez. Tüm yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali bir Suriç'i yakından takip ediyorlar. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşı tarafından koronavirüs olduğu için dövüldüğünü ve ormana terk edildiğini iddia etti. Darp izlerini de bir video ile paylaştı. Özbekistan uyruklu genç kadın 2 yıldır Serengil için çalışıyordu. Şimdi ise davacısı oldu. Suç duyurusunda ee, Serengi'nin saçından tutarak yere yatırdığını öne süren genç kadın, daha sonra ormanlık alana götürülerek darp edilmeye devam ettiğini iddia etti. Seren Serengil bu görüntülere katıldığı bir televizyon yayınında yanıt verdi. Özbek çalışanını dövdüğünü kabul etmedi. Diyelim ki evde ben bu kadını dövdüm. Saçını mantık, da yoldu. Mantık yürütelim. Sonra ben bu kadını arabaya bindirdim. Ormana götürdüm bir de ormanda dövdüm. Koronavirüs diye kadını dövmüşüm ya. Koronavirüsle ben bunu arabama alıyorum. Bir de Mustafa ile <laughs> gidiyoruz. Ormanda kadını dövüyoruz ve ormana atıyoruz kadını. Yani neredeyse diyecekler ki bir de gömdü. Genç kadın ünlü şarkıcıya dava açtı. Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Cezik Bey adliye kurumlarına gerekli işlemleri başlatmışlardır. Ancak karşı taraf bu eylemden aklanmak için hayatlarında yaşadıkları önceki olayları ve travmaları bu olay ile illiyetlendirerek savunma girişiminde bulunmuşlardır. Xo'p, aziz yurtdoshlar, videoda o'zingizlar ko'rdinglar. Oldin sizlarga shu narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sizlarda ham shaxsiy savol, murojaat bo'ladigan bo'lsa, Instagram orqali murojaat qilishinglar mumkin. Instagramim Maxmadiyev eslatib o'taman. Obuna bo'lgan holatda mesaj SMS'laringizni yo'llanglar, qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Videoga keladigan bo'lsa, sizlarga shu narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bu video hozir to'g'risini aytaman juda ko'p e, mishmishlarga boshqa narsalarga boy bo'ldi sababi bu birinchi video emas turkiyadagilar juda yaxshi biladi menimcha har kuni tomosha qilyapti bu mavzu haqida ho'p ko'rganinglarda o'zbek ayol e, o'sha turkiyani yulduz demayu lekin turkiyada mashhur bir e, ayol men to'g'risi bu voqeadan keyin tanidim men o'zi bu ayolni turkishni tanimayman to'g'risi haligacha ham tanimayman o'zi aslida o'sha ko'pchilik o'sha mashhur degani uchun tanidim Xullas, bu ayol uyida ishlagan 2 yil davomida va oxiri e, bu o'zbek ayolni aytishiga qaraganda bu o'zbek ayolni u turk urgan sevgilisi bilan undan keyin ko'chaga o'rmonga olib kirib, o'rmonga tashlab e, hattoki o'zbek ayolni kiyimlarini ham bermagan deb e, shunaqa mishmishlar yaratdi. Lekin turk ayoli ham bu narsani ko'tarib chiqdi, ya'ni o'zini oqlagan holatda, ya'niki aytishiga qaraganda men hech kim urganim yo'q, hech kimni kasallikda nima deydi, kasal deb suchlamadim ya'ni aybdor qilmadim faqatgina e, o'zimiz oramizda ozgina muammolar bo'ladi xullas e, o'sha bir muammoda aytib berdi va u muammosini biladigan bo'lsangiz bu o'zbek ayolni e, bu turk aytishi bo'yicha turk eski eri ni oshnasi jo'natganligi va bu o'zbek ayol u yerda o'sha har bir gaplarni bu yoqqa yetkazib turishi uchun chiqarilgan mishmish bo'lgan jo'natilgan ya'ni o'zbek ayol bo'lgan bu yerda endi Bu yerda kim yolg'onchi va kim e, rostchi bo'ladi deb so'raydigan bo'lsanglar, to'g'risi o'zim ham qiziqdim. Kecha bu narsaning javobini topishda aniqlashdi. Bu yerda va hattoki o'zbek ayolni deport sinirdishi qilishga e, qaror chiqdi. Menimcha qilib bo'ldi yoki endi qiladi, xudo xolasa. Bu yerda nima bo'lgan? O'zbek ayol hamma yoqda bo'g'lashtirdi. Ya'ni o'zbek ayol hamma yoqda pachag'an chiqargan sababi birinchi aybi yolg'on gapirgan men o'rmonga bor deb kameralar ko'rsatyapti taksida eslatib o'taman o'zini mashinasi emas taksida olib ketishib o'sha moshinalar turgan yerda yo'lni bo'yiga qo'yib, mashinadagi sumkalarini berib ketishgan. Yana bitta yolg'oni o'zbek ayol chiqa menga oylik bermadi. Har bitta oyligini bergan o'sha bank hisobiga jo'natgan, bular ham aqlli bo'lgan, bank hisobiga jo'natgan. Har bitta uni ham isbotlab berdi e, va oxiri ham isbotlagani shuki, u bank hisobiga jo'natayotgan odam e, o'sha eski erini, turkda eski erini Э, oshnasi bo'lgan. Xullas bu yerda hozir gapni lo'ndasini aytadigan bo'lsam, hamma ayb o'zbekda. Ya'ni qaysi ma'noda o'sha bitta e, o'zbek kelib, hozir har bitta o'zbekni nomini yerga uryapti. Bu videoda bu o'sha voqeani to'g'risini aytaman, juda ko'p insonlar ko'rdi, juda ko'pchilik menga jo'natdi bu narsani. Manaqa voqea bo'lyapti deb to'g'risini aytaman va boshida men bu o'zbek aybdormas shekilli o'zbekga mishmish qilishyapti ilish qo'yyapti oyligini bermayapti deb o'yladim to'g'risi lekin o'sha oxirigacha ko'rsam o'zbek ayolni yuzidan ham aytib turibdi yolg'on gapirayotgani chach qo'yib qo'ygan rasmga hozir videoda ham ko'rdinglar u chashni sochdi ya'ni to'roq soch qo'yib qo'ygan va u sochni rangi boshqa o'zini o'sha ayolni rangi sochini rangi boshqa ular juda ko'p yolg'onlar bo'lgan va o'sha kameralar tashqaridagi kameralar isbotlab bo'ldi men xafa bo'lgan yerim o'zbek ayol shunaqa darajada bir ongi past bo'lgan bu yerda qo'rqmasdan yolg'on gapirgan hamma yoqda. Bu yer Turkiya bo'lsa, boshqa yer emas, o'zini vatani emas, haligi xohlagancha yolg'onda yopishtirib meni masalan bizda shunaqa moda-yu, o'zi birovlardan buziladida boshqalarni meni mana bola buzdi deb turib yopishtirib, u bolani qamataveradi. Shunaqa narsa bizda moda bilsanglar. Xuddi shunaqa narsa deb o'yladimi bu ayol o'zbek ayolni, ya'ni yopishtirib, aldab, suldab aybdor qilaman, sharmanda qilaman deb. Lekin bu yerda yemaydi. Endi qaysidir ma'noda qaysidir e, ayblovlar yemaydi. bu yerda har bitta qadamda kamera bor va kamerani polis o'sha militsiyalar bemalol xodimlar ichki ishlar boshqa ko'rishga haqqi bor va tekshiradi bu narsani har bitta soatdan soatga minutdan minutgacha ya'ni to'g'risini aytaman bu videoni ko'rib bir ham o'zbekka achindim bir tarafdan jahlim chiqdi nimaga buni deb hozir boshqa o'zbeklarga ham to'g'risi tamg'a bo'ladi o'zi bilasizlar sekin sekin yildan yilga o'zbeklarimizni hurmati turklar orasida sal bo'lsa ham tushyapti va bu e, kimgadir yaxshidir o'zbekistonda o'tirib olib yoki boshqa yerda yurganlarga lekin bu yerda ishlab yurgan oila bahayotgan e, uyini qilayotgan, to'y qilayotgan, mashina olayotgan o'zbeklarimizga yomon. E, bilaman, hozir ko'pchilik birpasda Turkiya desa o'zbek ayollari noto'g'ri tushunadi, noto'g'ri ish qilib yurdi deb o'ylaydi, lekin ishoninglar menga 80% ayollar bu yerda yaxshi ishlab yurganlar bor. Endi o'zini ichki dunyosidan boshqa yomon ishi, masalan, o'zini xarakterda yomon e, hodisa voqea bo'layotgan bo'lsa, albatta bu o'zini gunohi. Uni gunohi siz bilan bizga yozilmaydi. Bir, ikkinchidan shu narsani eslatib qo'yaman. E, har bitta inson o'zi farishta emas har bitta insonni o'ziga yarasha muammolari bor buni hech kim inkor qila olmaydi men erkak bo'lsin men ayol bo'lsin xullas prosta o'sha o'zbek ayolga achchig'im kelgani nima ya'ni bitta o'zi uchun emas, boshqalarga uchun ham dog' tushirgani meni juda ham xafa qildi va haligacha ham asabim buzildi, to'g'risini aytaman. Xo'p, endi e, video haqida gaplashamiz bugun. E, o'sha video haqida aytadigan bo'lsam, o'sha aytganimdek bu o'zbek ayolga deport qilish e, ishi va undan tashqari o'sha shirkatlarni ayni surishtirish surishtirish ishlari olib borilishi xabar berildi. Xullas, aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldi. O'ylaymanki, qasr ma'noda tushuntirdim degan umiddaman. E, ushbu videoda ko'rib jahlinglar chiqqan bo'lsa, albatta e, fikrlaringizni kommentariy qismiga qoldiringlar. Bu e, voqeani juda ko'pchilik biladi, o'shaning uchun men qop ketgan, tashab ketgan, qisqa qilib aytib qo'ygan yerlarimni to'liqroq qilib kommentariya yozishingizni iltimos qilaman, sababi boshqa davlatdagilar uje qiziqyapti. Nima bo'ldi? Kimda ayib? Hammasini kommentariyaga yozishingiz mumkin. Sizlar uchun 7/24 soat ochiq. Xo'p, kelgusi, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Tez kun shuni yana yangiliklar bo'ladi xabar beraman albatta